saluton al ciui. Um, eble vi rimarkis um, che mi ne faris uh, eh, eh semainon uh, eh, tri uh, videon um, kai estas correcto uh, pardono <laughs> min um, mi mi malsanis Eh, kai eble vi eh, vi rimarkas vi vi audas che mi ke mi ancora eh, malsanas mi mi havis eh grava malvarmumon eh malvarmumon eh yes ehm pro pro citi citio val malvarmumo um, mi ne studis eh, multe da esperanto eh, nur eta uh, eh, da esperanto sed um, uh, i plibone bone io ol nenio uh, yes um, uh, sed eh, sed nun mi uh, mi ehm che mi eh, kai mi tre juas ehm de fari video ehm mi la pasinton semainon mi ne faris eh, multe Ehm, mi, eh, mi, vidis eh, la serion eh, domon de cartoin eh, <laughs> estas eh, mal maljuna serio eh, mi estas eh, malfrua sed eh, pli bone malfrua ol eh, neniam ehm, mi estas ehm, tre estas vere bona serio. Eh, eh, eh, mi mi tre rekomendas gin al al vi. Ehm eh, mi mi sent mi sentis che ehm mi devus ehm compens compensi vin eh, por la manca video eh, do eh, mi mi faris o eh, au mi mi verkis eh, poemeton <laughs> eh estis citi Eh yes, eh uh, eh, G nomijas uh, eh, futballo nun en mia televidilo estas lujugistoi pilkoi luduloi. Ili ludas cune cae contrao, sub la fixa rega rigardo de spectuloi. Causas gioion, sed ancau ci chagrenon. Oni esperas, oni estos vencistoi. Mi esperas, che unu tago ni povas sentas unuetson sen antagonistoi. Ehm, do, ehm, eh, mi, mi, tre, mi tre juis eh, verci <laughs> eh, cition texton, eh, kai eble mi eh, mi eh, mi mi verki mi verkos uh, alia in texto in enestontu eh, eh, do eh, <laughs> es eh, tio estis cio mi esperas che vi havos eh, bonan somermesan feston ehm eh, gisla venontan semainon gisla revido gis